l'impact, vu la difficulté de faire des études un peu euh, lourdes et chères, on a un, euh, un corps aujourd'hui, le corps des contrôleurs permanents, qui fait des enquêtes. Il a un objectif, je pense, de d'environ 5000-5500 euh, clients à voir euh, sur l'année. Et on veut sur cette population-là, sur cet échantillon, même s'il est réduit, qu'on ait des retours sur la qualité de service, sur la satisfaction, sur le traitement équitable, sur l'impact euh, sur les, emplois créés, l'impact sur l'habitat, sur la scolarisation. Donc c'est des indicateurs qu'on est en train de tester et qu'on est en train d'affiner. De, il y a ça, il y a aussi les études que font les autres acteurs de, de, la microfinance au Maroc, notamment Jaida et le centre Mohamed VI qui font des études sur, euh, sur la qualité des services, sur l'adaptation des produits, sur le, surendettement. Donc euh, ça, c'est des éléments qui nous, euh, qui nous servent beaucoup.